אנשים מה קורה זאת שוב פעם אני מיכל, היום אני כאן עם אור דני די.איי.וואי, אור דניאל. היי! <laughs> והיום אנחנו נעשה די.איי.וואי לחדר. כן. מה אנחנו עומדות לעשות? תכף חוזרים ללימודים, ובטוח בטוח שאתם כבר מחפשות עטים חדשים וכל מיני דברים מגניבים לקנות, אז שלפחות יהיה לכם איפה לשים אותם. נכין כזה סוג של אחסון כזה. כן. וגם למחזר שזה ממש כיף. נכון. תיכנסו גם לערוץ של אה, אור דניאל, כי גם אצלה עשינו <laughs> סרטון. כן. וכן, בוא נתחיל בסרטון. בשביל ה-DIY הזה תצטרכו דבק חם, washi tape, גלילי נייר טואלט וקופסה. אני ואור פשוט הדבקנו סביב הגליל נייר טואלט את ה washi tape. כמובן שאתם לא חייבים להשתמש ב washi tape, אתם גם יכולים לצייר או להדביק מדבקות ולקשט את זה איך שאתם רוצים. החלטנו לעשות את זה אחיד, אז השתמשנו גם בצבע הכסף וגם בצבע הזהב. ועשינו כסף זהב, כסף זהב. וככה קישטנו את כל גלילי הנייר טואלט. סך הכל לקופסה שלנו הספיקו 12 גלילים. לאחר מכן הדבקנו את כל הגלילים ביחד, בצדדים, בעזרת דבק חם. כמובן שתוכלו גם להשתמש בדבק אחר. אז אם אתם חושבים שזה לא מספיק יציב, תוכלו גם להדביק את התחתית של הגלילים. ואז השלב הכיפי, פשוט החסנו את כל הכלי כתיבה שהיו לנו, המסקרות, המברשות איפור, המספריים, ככה שיהיה צבעוני וכיפי. אז מקוות שנהניתם מהסרטון וממה שהכנו. <laughs> ואם אתם עושים את זה, אז uh, תראו לנו באינסטגרם כן. של אה, אור, או אולי גם באינסטגרם שלי. וכן, אז אנחנו מקוות שיהיה לכם יום נפלא, וביי!